مصطفیٰ کی شفاعت اگر چاہی اپنی کردار پر بھی نظر چاہی مصطفیٰ کی شفاعت اگر اپنے کردار پر بھی نظر چاہیے مصطفیٰ کی تگر چاہیے ہم کو منزل آزادی سفر बशर चाहिए सिर्फ दामान खैर बशर चाहिए मुस्तफ़ा की शिफा دشمنوں سے جو درکار ہے دوستی دشمنوں سے جو درکار ہے دوستی مصطفیٰ کی طرح دے جلوے روح احمد اے سورج نہیں جلوے روح احمد اے سورج نہیں دیکھنے وال دیکھنے والے گے چاہیپ چاہیے درویش بہرو میں چاہیے پرویش بھی بہرو میں چاہیے مصطفیٰ کی چھپا